Hey guys, good morning. Kung mapapansin nyo, medyo malimit tayo ngayon magsalita kasi first time ko pong magpa-prank sa parents ko. And ang ipaprank natin ngayon, kinuha ko pala tong idea na to kay Rana Harake actually. Thank you so much. So ayun, ang ipaprank natin ngayon sa parents ko is susuka ako ng dugo mamaya. Pero mamaya pa yun. Pero ang hirap kasi, ang hirap nila maano, ano <laughs> parang bihira sila nandito sa loob ng bahay. Kadalasan, nasa kubo sila palagi. Kaya every night lang sila pumupunta dito sa bahay ganun or may mga kukunin ganun. So, ang gagawin ko, maghapon akong magiinarte na hindi maganda yung pakiramdam ko, ganun. Actually, kakagising ko lang, yes. And umakyat na ako agad kasi hindi ako pwedeng mag-intro sa baba kasi baka marinig nila papa. So, ayun. Kung napapansin na rin, medyo magklanag tong ano, lips ko kasi pagkagising na pagkagising ko, nilagyan ko na agad ng concealer para kapag nakita nila ako, mapansin nila ko. So, ayun. First time ko mag-prank, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko kasi sobrang kinakabahan na rin ko. Baka pagalitan ako, gano'n. <laughs> hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. So, ayun. Kagabi, hindi kasi ako kumakain. Actually, pag nag-diet ako, 3 weeks na ata. Kasi tumaba po talaga ako. Kasi kapag na-stress ako, madami akong iniisip. Kasi kakatapos lang ng finals. Um, nag-stress eating po talaga ako. And yun, tumaba ako. Tumaba ako. Nang tumaba. Tapos, ayun, hindi ko na-control yung, yung pagkain ko. Tapos ayun, nag-diet ako. 3 weeks na hindi ako kumakain ng rice palaging sinasabi ni mama na hindi, na hindi daw healthy yung diet ko kasi hindi niya nakikita kapag kumakain ako. Hindi daw ako kumakain, ganito, ganyan. Pero kumakain ako two times a day. Hindi nga lang, minsan once a day lang. Kasi inunti-unti kong winala yung inunti-unti kong winala yung rice ko bago ako nag no rice. So ayun, kagabi, yung kuya ko, kasabat ko nga pala yung kuya ko, at saka yung kapatid kong bunso. Nag-open up si kuya na hindi healthy ang ginagawa mong diet, ganito, ganyan. Dapat kumakain ka pa rin, ganito, ganyan. Tapos alam mo ba, may, may nakita ako sa sa internet daw na, ano ba? Sa internet daw na, ano? na internet, sa internet daw na sumusuka ng dugo kasi dahil sa diet niya, ganito, ganyan. Inopen up niya yung kagabi. Yun, nag-open siya kagabi, tapos si mama naman, sumakal si papa din. So, ayun. Siguro yung prank, gagawin ko na lang mamayang gabi kasi madalas natambay na sila sa sala mamayang gabi. So, ayun. Tingnan niyo naman si papa. So, ayan. Naglilinis si papa ng motor. <laughs> Ayan. Si mama, hindi ko alam nagwawalis yata. <laughs> Ayan. So, heto na yung first attempt namin pero hindi kami pinansin ni mama. Bilis na ta, bilig mo, Trisha. Kaya. Nakalamak matay. Habang nasa labas kanina si mama, sinet up na namin yung camera at second attempt na namin. Umay. Parang ma, diba parang? Garig Sa to mo, di ka tumingin, mama. Ang bibig nito isang anak, ah, football lang. mag-nourish to kind of person. The one who is not eating and the tampa bibig mo, sa ka makain. Ano yung isa man hindi mo tinuloy? So guys, ito na po yung final. Ito na yung look ko. And time check. It's already 7.25 na magbe-breakfast na kami and nakaready na rin yung breakfast. So, dito namin, dito na ako mag-a-update. Kasama ko yung kuya ko tsaka yung bunso. Maganda daw. Nakamatay kayo maganda daw. Nirapan nila ba yung sauna? Maganda daw kayo. Maganda daw. Matiyati na kayo mag-aag. Man. Kailangan, sabatan niyo yung ulas. Ano ka? Huwag mo sa lang. Grabs. Ma! Ma! Thank you, Lord. Dito sa itlog. Prisa. Ha? Prisa. Dito, luluto to. Mura. Mura. Professional to. Tani pura. Thank you, Lord. kanya din na pagkagata kabina? Mamalasatan sa Gabang. Ako. Nagaba. Main ka pa ikaw ba? Kapag ulit na doon, ipure. Sabihin mo. Salamat sa api. Salamat si Api. Look. Ayan. Matas na mahal. Lipasin mo mga pasin. Oh my. Mga ipa. Hindi mo naman ba? Dapat. mày uống một chục tới cái gì là lăn một lăn trước đây là nè Dia anti enterprise Yan, express yan. BNT. BNT. Hindi pala pala pala. Mga gawar na ron. O, ah, di, smoke daw. Smoke, oh, ingat na, ingat na kami. Ay, masapa. Thank you, Lord. Ito na lang nilintay ng pagkain. Balik mga mga kayo. Ano sila sa na? siya na pinakapilot tayo. Hmm. Ano mga nilat ka? Ah? Dapat, dapat ko pa na. Ano Napulot na mo. Hindi ako may taro pa. Wala mo ka. Kamay, bibili na yung bakit naman na tayo. Yung sakit pa yung ulo na. Kata, mahal na ti diet-diet, adulaan min ta diet ko. Pag itong mga laki, kaya na, kas da, ilin na dar natin, kasiksinang. Kaya nang kung awin baka nga dyan, mga Kasi man na yan. Kala na magtanan dahil prang. Sigati bakbaka. Hmm. Malas ang ilan na daron na dama. Ibenin eh. ang daron na. Ang dama na kasta. Ibenin ang daron na. Perfect. Hindi na. Kung kasama mo, kung ano ba? Sa trade, ano niya? Pausan mo na. Nanay, so challenge niya. O, saan? Wala na. Ako na nga, may kasalanan. Hindi ako pa! Basta kayo, kaya yun. Kaya ko! Pagdas pang na, ano? Amin. Hindi mo sa wasa makakadara dito, di kakadayan mo. Kaya ako. Ayos eh. lang mo, didayad na, mangmangan pala ta, ang mga makadali ano ba? Oo, mangmangan. Mangmangan. Mangmangan. Eh. Mangmangan. Mangmangan. Mangmangan. Siyempre, kukulong mo, dapat papainit. Eh. Mangmangan ang ka din. Problema yung kanya na. Ah, pwede sa underboard na bibig mo, dati nangisip. Ano, kurkuraw. Oh. Kung daranan ang, ah. ang sustansya kang kanina, ah. Hindi ako, magbasustuan sa Mga anak sabaw, mga anak prutas, mga hmm. anak lak. Mga prutas, yun ma'am. Na? Hmm. Kanain sa makikita mga mga. Luwan, may mga kakakadara ko. Ay, mama, mga anak eh. Buwan. Ako pa yung mga mga Masubon naman ko na. <laughs> Mabisi na subon naman ko. Manualan. Ay! Pulakon. Diba? Dati kinagpapit eh. So, ayan, nandito ako sa kwarto ko ngayon and ito yung gagamit, ito na yung gagamitin ko kasi maulan pa and ito yung ginamit kong food coloring. Ayan. Unti lang naman yung nilagay ko. So, nagsiset up na ako ng camera. Tapos umupo ako, suklay-suklay para hindi mahalata masyado. Sa puntong ito, tinawag ko na si kuya para magsimula. Sa puntong ito, tamang plano, plano, plano, plano, plano lang Pailot mang yung dilitan titan na. Pailot mang ganun dilitan titan na. Pakis ka no. Nagkuk ka pa eh. Mayagan ano pa? Uh, ano, Nasakitan mo nga tayo niya. At uh, dahil yung kaste, huwag lang magkanyayon. Kitang ta, bibig mo niya, napurpuraw. Baka ulcer datan. Kasama nga ipailot man ah, na, nakita ipailot mo nga eh. Mabigang mo. Ipailot mo, ikamalati, approach ang atin niya. Pusang laan, mga Magaling na rin. Ang tatsa mo, ang makarkarga na. Hmm. Saan ko nung rusaw? Hmm. Pati babal ka niya, mga kasagabasit. Trisha, mga jay ko, ha? Nagtatangkin mo lura. Mangmangang ka ng mga gusto. Ibagat ka niya, mag-rice ka basit. Ang tabibig mo, kung ano na matay na bibigaw, bilang di ko na. Kurang na dala eh. Kung papulog ka tiko. Papulog ka ti... Ay, hindi lang. Papulog lang din ano na pulog. Ta, ibo-ibo na. Damer. Papulog lang ti galong. Papulog. Mga kati kawi. May pa. Ha? Saka Nakamiram pa ti kokpatay. Nakamisa lang ata. Ana semua Mau ka, tapos targam district. Hmm, Ito ang sangit. Ang sangit. Oh. Sanda na. Hanggang may Skyplex. Mga ah, nagpaputot na kape. Magkalat kape. At tinigil ko ang pag-iyak, tapos pumunta ako sa kwarto ko para uminom ng food coloring. Kaya po kayo mga kanyayo ko, diet, diet kayo. Among test diet tree siya, ay, baga kanyam. More on protein, hanggang nga mga in na po yung protein adong. Di mo pa, di ka pa yung mga itlog ano? Saksak-sakila bang di dyan? Ah, may saksak-sakila ba? Ay, apo. Ang kita ti malala ti bangas. Hindi ka pagsasalita na sa tao. Nanakit eh. Naglalay da. Tapos nood sakit da. Inilapit din niya. Awagan na inang na ka daw. Sa wag na surutan na ibagbagat. Gusto na, nagpasan. Nanakit din. Kasi marami yun. Kung kanya mo nga mga importante, kasi masiksi nga, kung kininangat ka, masiksi. Mama! Oh! Ala, okay nilan! Apa nga ito kasi takot nilan? Nyatalin na mo? Umalis ka, Angel. Harang ka. Kininang pidi ah. Oh, ito ka courageous yun. Kininang ngayon pidi. Nyaman din. Nyaman din. Bakit yun? Agpanik na agpanik ka, nagagagusan. Panik ka, man. Panik ka, man. tanga ka iba. Tanga ka, tanga Ah, na Ah, hindi akong Maaray. Inaantay ko lang ang Ano, dakinan na ata. Dakinan na ko rin. Dakinan nyo ka time. Ang adara Ang adara. ata. At heto na yung kinaiinisan ko kasi wala nang natirang space sa cellphone ko at nakat yung final reaction ng parents ko. So ayun, nakat. And hindi ko nakuha yung final reaction ni mama at papa. So ayun, prank successful tayo. So, ayun, pupunta tayo kina mama at papa para mag maingay, para mag-sorry. Pa, sorry. Oh. Ma! Ma, sorry. Oh. Mululitan na ata, tanong ulitin pa yata anak kumamatin. Bakit yan? <laughs> So that's it for today. I hope you guys enjoyed this video and of course, don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button for more upcoming videos. Thank you for watching. Bye!